Alamak, tembak dia jauh. <laughs> Saja kacau. Kau tak capture B eh? Wow. Kau capture C. Kau rasa C tak ambil? Alah, terpakai. This Hmm, benda tu nak guna untuk second match. Objective almost complete. Keep it dapat gambi. Ha, nice. Aku nak Boleh Syaz go doesn't be. Losing C. Eh, power lah team. Menang. Oh, power jaga. Enemy inside. Pilih lagi, eh. Not bad. stress pula KL ni Sebab selalu pakai ICR Ah cantik Ah, <laughs> shot dulu Ah, akhirnya aku boleh Tenang aman Tenang aman eh. GG 12 skill Ui 4 dead lah power siap Boleh lah boleh lah Ni, ni dah sampai left ni Aduh menyusahkan team orang Terpaksa report semua Akhirnya Setelah 5 season Asyik tak dapat masuk Akhirnya season ni Dapat masuk legendary tak percaya tengok aku punya win rate teruk oh. ha master 5 master 4 master 1 elite legendary finally Yeah. Share guys, saya sudah dapat legendary. save dulu Ni lepas ni battle royale lah Mari tengok aku nak dunia ni reload laju Dapat yang ni lah story lah Tapi buat masa ni dunia uh, attachment yang ni ok lah Love this fight akhirnya boleh bolehlah aku pakai eh, tak boleh pakai in rank match eh aku nak pakai ni ayo tak boleh main lagi ni eh, fine aku main sekali Mungkin dia lambat sikit Mood apa Mood Profesional aku dah ada Aku rasa ada master gigits tu Power gila kena banyak pakai inbox message. <sighs> Let's go, let's go, let's go. Ha, ni aku tak tahulah budak-budak legendary ni main macam mana Aku ni hati-hati sikit Mungkin diorang main power Aku main shit ke Wish, dua orang je tinggal Wow, power power Diorang gi Oh, power lah dia Dah selalu Pijak main aku kau, Ajar tu Aku nak bawa bom ni lah sebab ni budak-budak legendary kan Kita kena buat cara professional Aku kalau share yang this ni banyak main camper lah Sorry lah Kalau uh, ada orang tu kata Dia orang suka main rush Biasa ah, dia setiap player lain lain Share this one aku main camper Buat objektif Macam plan the bomb ke Asal ah, Alamak aku sikit pelik orang Rasa jadi kat luar Weh tak dapat tu Hmm power Boleh boleh boleh boleh menang Let's go seram lah saya naik ni Wah, serius lah. Muntun. ada orang kat sini Oh, shotgun Uff Mana boleh shotgun depan-depan tu oh, Tak survive lah oh. Shotgun OP Orang buat apa-apa oh, Tak nak ambil bom Aku nak tengok Dark Legendary main macam mana Tanya aku rasa legendary Ui. Hmm. Soalnya aku rasa semua legendary Yep Alah Alah aku siap Dia satu semua Dia sapu semua Ah, aduh hai Ha ni sniper ni? Ha ha ha Ha, spam, spam. Tak kena pun. Wait, wait, wait. Wall bank? Ah. apa ni si? Silap. Oh. Ah. Ah. <laughs> Apalah lagi dua saat ni. Aduh, legendary. Aduh, ni ke? Unexpected. Alah, aku ni lah. Aku budak baru lagi kot. Masuk, masuk. Oi. Hmm, aku dah perasan tadi. Aku bila tak Ada mungkin. Ah, ha, tembak, tembak, tembak. Hmm, tak ada. Aduh, kesian sniper ni. Tahu lah dia. Yang dia seorang. Boleh, boleh, boleh. Kita boleh hidup dalam legendary. Let's go. Posisi. Posisi. Macam ada orang dah tembak situ kat situ Ah. Hmm, tak boleh pusing dah. Aku punya skin dah. Dah cukup ni. <laughs> alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, macam ni ala muntun. ala muntun bagi kata-kata semangat tu je. Ya, itu loh. Aku ni pula legendary damn. Oh, he power. Oof, headshot. Yeah, legendary. Ha, tak apa MVP Budak baru Cik. Oh dapat Aku nak tengok Kalau legendary <laughs> Accuracy aku teruk <laughs> Ah nya nyeri Dengar lagu sambil main COD ho. Beza ho. Ni sebelum sebelum dengar lagu. Ha ni selepas dengar lagu. Ha ambil kau. <laughs> Dapat balik MVP aku. Yeah. Bateri pun nak habis lah ni